ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಸಲಾಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಎನ್ ಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೈಸ್ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಗಾಡಿಗಳು ತೊಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟಾರ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ಮೈಸೂರಿಂದ ಅಡ್ರೆಸ್ ನೋಡ್ಕೊಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತಗೋಬೋದು ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ contact number Star Motors Mysuru ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತುಂಬ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋರು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಯಾರು ಇದಾಗಬಾರ್ದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಗಾಡಿಗಳು ನಾನು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬರ್ತೀರಾ ಅದೇ ಥರ ಅದೇ ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಅಲ್ಬಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಂದು ಟಾಟಾ ಜಿಪ್ ಟಾಟಾ ಜಿಪ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಟಾಟಾ ಜಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೂರು ಗಾಡಿಗಳಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಗಾಡಿಗಳಿದೆ ಮೂರು ಟಾಟಾ ಜಿಪ್ಪು ಎರಡು ಆಪೆ ಎರಡು ಟಾಟಾ ಏಸ್ ಗೂಡ್ಸು ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರು ಮಂತ್ರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಗಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಗಾಡಿಗಳು ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕಾಗಿ ನಿಂತಿರೋಂಥದ್ದು ಟೈರ್ ಎಲ್ಲ ಅವರೇಜ್ ಒಂದು ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಟೈರ್ಗಳಿದೆ ಬಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಒಳಗಡೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳೋದು ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ದು ಫೋಟೋ ಕಳಿಸಿ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇದು ಅರ್ಬಾಜ್ ಅಂತೇಳಿ ಶೋರೂಮ್ ಓನರು ಇವ್ರದ್ದು ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇವ್ರನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ನೋಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆಯೇ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬೇಕಾದರೆ ಎಲ್ಲನೂ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆದಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಫೋಟೋ ಇದು ಕೇಳಬೇಡಿ ಬಂದು ನೋಡಿ ಗಾಡಿನ ಎರಡು ಟೈರ್ ಹೊಸದು ಬರುತ್ತಾ ಓಕೆ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾವುದು ಶೋರೂಮಿಂದ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಇದೆ ಮಾಡೆಲ್ ಬಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ಗೈಸ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ಮಾಡಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ರೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಇದು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದರೆ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ಮಾಡಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ನೆಗೋಷಿಯೇಬಲ್ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು ಗಾಡಿ ಹೋಗೈತೆ ಓಕೆ ಹಾವೇರಿ ರಾಯಚೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು ಫೋನ್ ಬರ್ತೈತೆ ಓಕೆ ಗಾಡಿಗಳು ಬಂದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದಾರಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಬಂದು ತಗೊಂಡು ಹೋಯ್ತವ್ರೆ ಅದೇ ತಗೊಂಡು ಹೋದವ್ರಲ್ಲ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಗಾಡಿ ನಂಬರು ಏಳ್ನೂರು ಹಾಂ ಏಳ್ನೂರು ಓ ಗಾಡಿ ನಂಬರು ಒಳ್ಳೆ ನಂಬರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಟೆನ್ ನಂಬರ್ ಹಿಂದಿ ಓಕೆ ಏಳ್ನೂರು ಆರು ಆರು ತಂಗನೂ ನಂತವ ಐತೆ ಗಾಡಿ ಏಳ್ನೂರಿಂದ ಏಳ್ನೂರ ಆರು ಓಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಹೊಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು ಇದು ಒಂದು ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಹೊಡಿತು ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಹೊಡಿದೆ ಏಜೆನ್ಸಿಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಗಾಡಿ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಒಟ್ಟು ಓಕೆ ಆ ಆರ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಇದು ಬಂದು ಏಳ್ನೂರು ಏಳ್ನೂರ ಹನ್ನೊಂದರ ತನಕ ಇದೆ ಇನ್ನು ಗಾಡಿಗಳಿದೆ ಈ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ಗಾಡಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಮಾಡಲ್ ಏನಾ same conquest, and for gold. They make their moves, and we make ours. May the best Viking win. Play Vikings, War of Clans. Guys ಒಳ್ಳೆ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಗೇಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಈ ಗೇಮನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದ್ರದ್ದು ಲಿಂಕ್ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೈಕಿಂಗ್ ವಾರ್ ಬೈಕಿಂಗ್ ವಾರ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಗೇಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಗೇಮ್ ನೋಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇನೆ ಟಾಟಾ ಜಿಪ್ ಇದೆ ಒಂದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಚಾಯ್ಸ್ ನಂಬರ್ ತುಂಬ ಜನ ಹುಡ್ಕಂತ ತುಂಬ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋಂಥ ನಂಬರ್ ಇದು K zero four double A zero seven eight six seven eight six ಇದೆ ವೈಟ್ ಇದೆ ಗಾಡಿ ಇದನ್ನು ಬಂದು ಟಾಟಾ ಜಿಪ್ಪು ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಫುಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಗಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕೆಲಸಗಳಿರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗ್ದಿರುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗ್ದಿರುತ್ತೆ ಏನು ಕೆಲಸಗಳಿರಲ್ಲ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಬಂದು ನೋಡ್ಬೋದು ಬೇಕಾದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿನೇ ಹೋಗ್ಬೋದು ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದು ಗೂಡ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ನಾನು ತೋರಿಸೋದೇನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಗೂಡ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಮೈಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು ಈ ಸೀಟ್ ಕವರ್ ಈ ಥರದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸಗಳಿದೆ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪೀಕರು ಸ್ಪೀಕರ್ ಇದೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಒಳಗಡೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಗೇನೆ ಇದ್ರದ್ದು ಡೀಟೇಲು ಸರ್ ಇದು ಬಂದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮಾಡಲು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು single owner document running okay ಗಾಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಓಕೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಐತೆ ಓಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಪೇಂಟ್ ಆಗಿರೋದಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ ಬರೀ side platform side F C ಗಿಫ್ಸಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಓಕೆ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಫ್ ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೇಂಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಡಲ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ಬಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೇಂಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಗಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ನಂಬರು ಬಂದು choices number seven eight six number ಇದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅದೇನೆ ಈಗ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ರೇಟು ಸರ್ ಇದು ಒಂದು ನಲ್ವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಬಿ ಎಸ್ ಇದು B S three engine B S three ಸಿಗೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅದೇ ಬಿ ಎಸ್ ತ್ರೀ ಈಗ ಸಿಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಗಾಡಿಗಳು ಬಿ ಎಸ್ ತ್ರೀ ಇಂಜಿನು ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗಾಡಿಗಳು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ರಾಯಚೂರು ಮತ್ತು ಹಾವೇರಿ ಆ ಕಡೆಯಿಂದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಗಾಡಿಗಳು ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನೆ ನಿಮ್ಮದು ರಾಯಚೂರಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟಾಟಾ ಎಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಟಾಟಾ ಎಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದಾರಲ್ಲ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟಾಟಾ ಎಸ್ ಗಾಡಿ ಗಾಡಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಗಾಡಿನ ನೋಡಿ ಆ ಗಾಡಿನೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಗಾಡಿಗೆ ಅದು ನಾನೇ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಪಾರ್ಟಿ ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟಿನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಗಾಡಿಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಗಾಡಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಗಾಡಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ತಲುಪಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಏನಿದೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟೂ ಬಂದು ಒಂದು ಇದೇ ಇದೆ ಜಿಪ್ಪ ಇದೆ Tata Zip K thirteen passing B eight three four one ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಕಲರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದೂ ಇದು ಟೈರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅವರೇಜ್ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಗಾಡಿನೂ ಟೋಟಲಿ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಪೇಂಟ್ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ body sir original paint guys original ಪೇಂಟಲ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲೆಲ್ಲ ನುಗ್ಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡಿ ಬಾಡಿ ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಾದರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಟೈರ್ ಕಂಡೀಷನು ಚಾರ್ಸಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೇಂಟಲ್ಲಿದೆ ಏನು ಟಚ್ ಅಪ್ಪು ಸಮೇತ ಆಗಿಲ್ವ ಇದು ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ತುಂಬ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿ ಏನು ಟಚಪ್ ಅಪ್ ಏನಿಲ್ಲ ಗಾಡೀಲಿ ಅರ್ಬಾಜ್ ಸರ್ ಟಚಪ್ ಏನಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ನನಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೇಂಟ್ ಗಾಡಿ ನೋಡುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೇಂಟ್ ನೋಡುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸೀಟ್ ಕವರು ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ ಇದರದ್ದು ಮಾಡಲು ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಗಾಡಿ ರೈಟ್ ಸೈಡಿನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಡಿ ಇಕ್ಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಇದು ಮಾಡಿ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆನ ಆದರೂ ಓಕೆ ಗಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿ ಟೈರು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೇಂಟಲ್ಲಿದೆ ಇದೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಈ ಗಾಡಿದು ರೇಟು ಡೀಟೇಲು ಇದು ಹದಿನೈದು ಮಾಡಲು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ownership ownership second owner second ಓನರ್ಲಿದೆ ಹಾಂ ಇದು ರನ್ನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದು ಹನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಐತೆ ಎಫ್ ಸಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಫ್ ಸಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಹನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು ಹೊಸ ಎಫ್ ಸಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಎರಡು ಫ್ರೆಶ್ ಎರಡು ಫ್ರೆಶ್ ಹಾಂ ಇವಾಗ ಕಟ್ಟಿರೋದು ಓಕೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಾಡಲು ಗಾಡಿ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗು ಹಾಂ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ರೇಟು ಸರ್ ಇದು ಒಂದು ನಲ್ವತ್ತೈದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಒಂದು ನಲ್ವತ್ತೈದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿ ಫುಲ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇದೆ ಗಾಡಿ ಟಚ್ ಅಪ್ ಸಮೇತ ಇಲ್ಲದೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೇಂಟಲ್ಲಿದೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಬರ್ತವ್ರೆ ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓಕೆ ಟ್ರೈನ್ ಹತ್ತವ್ರೆ ಓಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ತವ್ರೆ ಓಕೆ ರೋಡ್ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಗಾಡಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಈ ಗಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಬೇಕಾದವರು ಬೇಗ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಬೇರೆ ಗಾಡಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗಾಡಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಈಗ ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಗಾಡಿ ಗಾಡಿ ಬೇಡ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಗಾಡಿ ಬೇಕು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಗಾಡಿ ಬೇಡ ಬೇರೆ ಗಾಡಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಲ್ವಾ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಗಾಡಿ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹತ್ರ ಫೋರ್ ವೀಲರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಟೂ ವೀಲರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಬೇಕಿದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಇವರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಗಳಾದರೂ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಟೂ ವೀಲರ್ಸ್ ಆದರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈಗ ತ್ರೀ ವೀಲರ್ ಆಟೋ ಬೇಕು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಆಟೋ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಟೋ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬಂದು ಒಂದು ನಲವತ್ತೈದು ನೆಗೋಷಿಯೇಬಲ್ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಆಪೆ ಇದೆ ತ್ಯಾಜ್ ಆಪೆ ಆಪೇಲಿ ಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಪೆ ಇದೆ ಅದು ವುಡನ್ ಟಾಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ವುಡನ್ ಟಾಪ್ ಜೊತೆಗಿದೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಫುಲ್ ಇದೆ ಗಾಡಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೇಂಟಲ್ಲಿ ಐಟ್ ಬಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಕಂಟೈನರ್ ಬಾಡಿ ಥರದ್ದು ಐಟ್ ಬಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ವುಡನ್ ಟಾಪ್ ಇದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದು ವುಡನ್ ಟಾಪ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆ್ಯಂಗ್ಲರ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಗ್ಲರ್ ಮೇಲೆ ವುಡನ್ ಟಾಪ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗಾಡಿ ಟೈರ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಚಾರ್ಜ್ ಗೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೇಂಟಲ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿ ಇದರದ್ದು ಮಾಡಲು ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದು ಅಪ್ಪರ್ ಮಾಡಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಯಾವುದು ಮಾಡಲು ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀಟಾಗಿ ತೊ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಡೋರು ಗೀರೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ನೀಟಾಗಿ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲೂ ಒಂದು ಮಡ್ಗಾಡಾಗಲಿ ಇದಾಗಲಿ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಗಾರ್ಡಾಗಲಿ ಮಡ್ಗಾಡಾಗಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಾಚು ಸಮೇತ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಅರ್ಬಸ್ ಬೈ ಗಾಡಿ ಏನು ಡೀಟೇಲು ಇದು ಹದಿನೆಂಟು ಮಾಡಲ್ ಇದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಹದಿನೆಂಟು ಮಾಡಲ್ ಈ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಹಾಂ ಸರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗಾಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಯಾರು ಓನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಂತ ಗಾಡಿ ಓನ್ ಯೂಸ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಮಾಡಲ್ಲ ಹದಿನೆಂಟು ಮಾಡಲು okay fresh F C fresh insurance fresh F C insurance hitech body okay ಗಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಓಕೆ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡಿ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಎಷ್ಟಿದೆ second owner second owner running ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಓಡಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಓಡಿದೆ ಬರೀ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಓಡಿರೋಂಥ ಗಾಡಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿ ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಜಿನಿಯನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಿನ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬಂದು ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ negotiable two lakh ten thousand negotiable ಒಳ್ಳೆ ಹೈಟೆಕ್ ಬಾಡಿ ಜೊತೆಗಿದೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವುಡನ್ ಟಾಪ್ ಇದೆ ಗಾಡಿನೂ ಮಿಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನೀಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಬೇಕಾದವರು ಬೇಗ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಚಾನಲ್ನ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ವೀಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಹೋಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಸೊ ಒಂದು ಆಪೇನೇ ಇದೆ ಆಪೆ ಇದು ನೋಡಿ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ನೀಟ್ ಮಿಂಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಇದು ನೀಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಷಿಂಗ್ ಇದು ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಬಾಡಿ ಬಂದು ಪೇಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಟೈರ್ ಎಲ್ಲ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲೇ ಇದೆ ಬಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಪೇಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಟೀರಿಯರು ಸೀಟ್ ಕವರೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಗಾಡಿ ಕಲರಲ್ಲೇ ಸೀಟ್ ಕವರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇಂಟೀರಿಯರು ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಫ್ಲೋರ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ ಬಂದು ಪೇಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಆ್ಯಂಗ್ಲರು ಇದೆಲ್ಲ ಪೇಂಟ್ ಆಗಿದೆ ರೀಪೇಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ರೀಪೇಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಬ್ಯಾಂಗ್ಲೂರ್ ಅಲ್ಲ ವೈಟ್ ಸೆಟ್ ರೀಪೇಂಟ್ ಆಗೈತೆ ಓಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ ಒಂದು ರೀಪೇಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಬಾಕಿ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಎಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೇಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅದೇ ಈ ಮಡಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಹಾಗೇನೆ ಇದು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಟೈರ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅವರೇಜ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ಗಾಡಿ ಅಂತೂ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ಇದ್ರದ್ದು ಡಿಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಡಿಟೇಲ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಬನ್ನಿ ಅರ್ಬಸ್ ಇದ್ರದ್ದು ಡಿಟೇಲ್ ಸರ್ ಹದಿನೈದು ಮಾಡಲು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ second owner fresh F fresh ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಹದಿನೈದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ಲಿದೆ ಫ್ರೆಶ್ ಎಫ್ ಸಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಒಂದು ನಲವತ್ತೈದು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ನಲವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ one lakh forty five thousand negotiable ಇದೆ ಯಾವುದು ಯಾವುದು ಬಿ ಎಸ್ ತ್ರೀನೇ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇನೆ ಆಪೆ ಮತ್ತೆ ಜಿಪ್ ಈಗ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿ ಎಸ್ ತ್ರೀನೇ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರೋದು ಬಂದು ಕೇಳೋದು ಎಲ್ಲ ಕೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಬಿ ಎಸ್ ತ್ರೀ ಇಂಜಿನ್ ಇದೆಯಾ ಆಪೆಲ್ಲಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಟಾಟಾ ಆಗಲಿ ಬಿ ಎಸ್ ತ್ರೀ ಗಾಡಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬಿ ಎಸ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸು ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನೇ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಸೂಪರ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಟಾಟಾ ಎಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇದೆ ಟಾಟಾ ಎಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಟಾಟಾ ಎಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಆ್ಯಂಗ್ಲರ್ ಬಾಡಿ ಇಡಿ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಸೇಮ್ ಕಲರ್ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಾಡಿ ಕಲರಲ್ಲೇ ಫುಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಇದೆ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ಬಾಡಿ ಶೇಪೆಲ್ಲ ಬಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಬಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೇಂಟಲ್ಲಿದೆ ಬಾಕಿ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಪೇಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನೀಟಾಗಿದೆ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿ ನಂಬರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ K zero six double A three eight nine four ಈ ಗಾಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ತುಂಬ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿದೆ ಏನು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಟಯರು ಅಷ್ಟೇ ಟಯರು ಎಲ್ಲ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ನನಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಕಲರಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸೇಮ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿ ಗಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಲುಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಸ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನಿಲ್ಸಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥದ್ದೇ ಅದು ಹಾಗೇನೆ ಇದ್ರದ್ದು ಇಂಟೀರಿಯರು ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಇಂಟೀರಿಯರು ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ನೀಟ್ ಮಿಂಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಇದರದ್ದು ಮಾಡಲು ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಇದು ಲಾಕ್ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದೊಂದು ಹಾಕಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಲ್ವಾ ಅದು ಓಕೆ ಇದರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ ಏನೋ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇದು ಹದಿನೆಂಟು ಮಾಡಲು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಹದಿನೆಂಟು ಮಾಡಲು ಹದಿನೆಂಟಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಹದಿನೆಂಟು B S four B S four okay single owner vehicle single owner fresh F C fresh insurance ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಮೂರು ಮೂವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಒಂಚೂರು ಗೈಸ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು Tata Ace Gold Tata Ace Gold ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು model ownership single owner single ಓನರಲ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿ ಗಾಡಿಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಎಫ್ ಸಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮೂರು ಮೂವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೂರು ಮೂವತ್ತು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೆಗೋಷಿಯೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ three lakh thirty thousand two thousand eighteen ಮಾಡಲ್ಲ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಲೋನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ negotiable three lakh thirty thousand negotiable with ನಿಮಗೆ ಲೋನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿಸಿ ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೇಕಾದರೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ತನಕ ಲೋನ್ ಇದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಬೇಕಾದವರು ಅದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಂದು ಟಾಟಾ ಇಸ್ ಗೋಲ್ಡೇನೇ ಇದೆ ಟಾಟಾ ಇಸ್ ಗೋಲ್ಡು ತುಂಬ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ಗಾಡ್ ಬಂಪರ್ ಇದೆ ಈ ಬಂಪರ್ ಸಮೇತ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲ ಬಂಪರ್ ಏನು ಬಿಚ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಬಂಪರ್ ಸಮೇತ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಟಾಟಾ ಇಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಗಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಗುಡ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಗಾಡಿ ಫುಲ್ ವೈಟ್ ಇದೆ ತುಂಬ ಡಿಸೈನಾಗಿ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಾಡಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಾಡಿ ಕಟ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಟ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀಟಾಗಿದೆ ಕೆಲಸನೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಶೋರೂಮಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಗಾಡಿ ಥರ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ ಶೋರೂಮ್ದ ಬಂದ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಏನೋ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಸರ್ ಬಾಡಿನೇ ಹೊಸದು ಬಾಕ್ಸ್ ಓಕೆ ನಾವು ಬಾಡಿ ಬಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಹೊಸದ ಬಾಡಿ ಹೊಸದು ಗೈಸ್ ಇದು ಕಂಟೈನರ್ ಬಾಡಿ ತೆಗೆದು ಈ ಬಾಡಿನ ಹೊಸ ಬಾಡಿ ಕೂರಿಸಿರೋದು ಅದರಿಂದ ನಾನು ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಗಾಡಿ ಯೂಸೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಥರ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೊಸ ಬಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ಕಂಟೈನರ್ ಬಾಡಿ ತೆಗೆದು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಸಿರೋದು ಬನ್ನಿ ಕ್ಯಾಬಿನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ತುಂಬ ಕ್ಯಾಬಿನೆಲ್ಲ ಬಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ತುಂಬ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇದು ಹದಿನೆಂಟು ಮಾಡಲು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರು ಕಂಟೈನರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಡಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಹೊಸ ಬಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಸಿಂಗಲ್ ಓನರು ಬರೀ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟಲ್ಲ ಹದಿನೆಂಟು ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಗಾಡಿ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಅದೇ ಕಂಟೈನರ್ ಬಾಡಿ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಓಡಲ್ಲ ಗಾಡಿ fresh insurance fresh F C insurance ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಫ್ರೆಶ್ ಎಫ್ ಸಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮೂರು ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಟಾಟಾ ಇಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಮಾಡಲು ಬೇರೆ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಓಡಿರೋಂಥ ಗಾಡಿ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಗಾಡಿ ಬಂದು ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೆಗೋಷಿಯೇಬಲ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಗಾಡಿನ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ವೀಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಹೋಗೋಣ ಗೈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಂತ್ರ ಇದೆ ಒಂದು ಟಾಟಾ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಂತ್ರ ಇದ್ರದ್ದು ಮಾಡಲು ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಗಾಡಿ ಒಂದು ಸಲ ಆಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ಅವರೇಜ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟೈರ್ಸ್ ಗಾಡಿ ಬಾಡಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ನೀಟಾಗಿದೆ ಯಾವ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೇಂಟಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ನಿಂತಿದೆ ಬಾಡಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಇದಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲಿ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಸೀಟ್ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಅಪೋಸಿಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿದೆ ಅವರೇಜ್ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬ್ಯಾಕು ಬ್ಯಾಕು ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಇದು ಟಾಟಾ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರ ಟಾಟಾ ಇಸ್ ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೀಟಾಗಿದೆ ಗಾಡಿ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಕು ಅಂತಿರೋರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ Tata Ace Magic Mantra Magic Mantra latest update ಮಾಡಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ವರ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದ್ರದ್ದು ಬನ್ನಿ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಡೀಟೇಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಬಿನ್ ನೋಡೋಣ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಡೋರ್ ಪ್ಯಾಡು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ಯಾವುದು ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀಟಾಗಿದೆ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ಗಾಡಿ ತುಂಬ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ಬನ್ನಿ ಇದರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಡೀಟೇಲು ಇದು ಬಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಂತ್ರ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಂತ್ರ ಹದಿನೆಂಟು ಮಾಡಲು ಹದಿನೆಂಟು ಮಾಡಲು okay F C insurance tax up to date F C insurance tax ಎಲ್ಲ update to date fresh fresh ಇವಾಗ ಫ್ರೆಶ್ ಹಾಂ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡಿ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ownership single owner single owner ಎಷ್ಟು ಓಡಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ಇದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಸಿಂಗಲ್ ಓನರು ಅರವತ್ತ್ಮೂರು ಸಾವಿರ ಓಡಿರೋಂಥ vehicle documents up to date ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಫ್ ಸಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಗೋಡನಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಗಾಡಿ ಐತೆ ಯಾವ್ದು ಇದೇ ತರದ ಎಲ್ಲ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಾಡಿ ಅಶೋಕ್ ಲೇಲ್ಯಾಂಡು ಮೇನ್ ಅದೇ ಗೈಸ್ ಅಶೋಕ್ ಇದು ಬೊಲೆರೋ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಾಳೆ ನಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಡಿಗಳು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಕಂಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಗೋಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಗಾಡಿಗಳು ಅಶೋಕ್ ಲೈಲ್ಯಾಂಡ್ ದೋಸ್ತ್ ಆಗ್ಲಿ ಬೊಲೆರೋ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಾಡಿಗಳು ಬೇಕಿದ್ರು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಡೀಟೇಲ್ ತೊಗೊಬೋದು ಇವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಗಾಡಿ ಬೇಕೋ ಆ ಗಾಡಿದು ಡೀಟೇಲ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವರು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಟಾಟಾ ಜಿಪ್ಪು ಟಾಟಾ ಜಿಪ್ಪು ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಓಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಹತ್ತು ಗಾಡಿ ಐತೆ ನನ್ನ ತಗೋದ ಟಾಟಾ ಜಿಪ್ ಜಿಪ್ಪಲ್ಲೇ ಹತ್ತು ಗಾಡಿ ಇದೆ ಟಾಟಾ ಸಿ ಇದೆ ಓಕೆ ಟಾಟಾ ಎಸ್ ಈಗ ಟಾಟಾ ಎಸ್ ಎಚ್ ಟಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಾಡಿನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಗಾಡಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗಾಡಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಗಾಡಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಹೊಸ ಗಾಡಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಈ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ ಈ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಲಾಂ ನಮಸ್ತೆ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈ ಹಿಂದ್